Saluton kai bonvenon al nia nova Zamenhof medito. Hodiaŭ mi volas shangi eh, texton kai mi volas legi el tiron el la oka universala congresso occasinta in 1902 in Cracovo, in Pollando, en kiu <clears throat> Zamenhof diris inter alie la sequa in vortoin. Char eh, temas pri la unua jubileo Pasis unu generatio, ciò ne? Tudec vignaroi pasis antau la uh, post, pardonu, post la um, mm, ecapero de, nella la lingvo per la unua libro. En 1887, kiel vi ciam sias. Bone mi legos el pagio quartcent hoc citiu parto. Nu, ciam la maturezzo de nia fero estas iam tute exterduba, mi turnas min al vi, carai samideanoi, cun peto, cium mi iam antau longe volis directi a vi, sed cium mi gis nun procrast procrastis, char mi timis fare gin tro frue. Mi petas, che vi liberigo min de tiu rolo cion mi, pro causoi naturai, occupis en nia dum dudec quin iaroi. Mi petas vin che de la nuna momento, pagio quartzen nau, vi cesu vidi en mi maestron, che vi cesu honori min per tiu titolo. Do, mi volas mediti cun vi, pri la duobla flanco de honore i titoloi che il eh, esti nomumita maestro o professoro cotopo facte en la patreono mi electis la nomon la professoro certio estas eh, duon certzo che eh, un faris plurfoie calca i studentoi, e plurfoie mi eh, tio signifas en diversa i classoi ca in italio ca in nederlando pro la disfastigo de la Netflixa serio Casa de Papel, Domo de Paper, en quio la uno e la cefrolulo, lulo, se ne la cefro lulo estas el professor, la professoro, en la hispana, che do quelcae mm, el ili diras che, che mi io mette similas al iu senza, do. Nu, nur tio por, por qui occasis anta o la electo de la de la de la nomo de la patrono nomo no la punto estas la la iena zamen hoflo mi tute pravis che estas momento in qui oni devas resigni pri titoloi con con homoi chiam la titolo ne plu utilas por antaŭenigi aferon kai tio estas malfacile. Fari tion estas malfacile, char devas esti la honorato kiu faras la unuan, kiu faru la unuan passion por peti ceson de la uso de la titolo. Kai anka umi rimarkis ke mult foie homoi ki volas starigi min sur eh, piedestalon estas nur por poste <laughs> pushi min kai faligi min eh, ecte pli alta eh, pozicio kai do mi povas vundi min pli, ciu ne? che do ia do titolo i povas esti utilai kai certe post eh, tiom da laboro kai strecho kai preparigo estas grave che oni reconas vin fin fine pri ali flanke oni devas uzi lin attente kai nur gis kiam ili utilas. Estas momento ecte ciam ili ne plus utilas, cae do oni prefere resignu. Cae mi vera admiras Samenhof pre tio, cae mi pensas che li estas bona exemplo por ciui. Bone, coran dancum pro vi attento, gis morgau, cae ciel ciam, antauen, sen fine.